E aí pessoal, tranquilo? Só tô passando aqui pra agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal e tá dando uma força, hein? Muito obrigado mesmo, tá bom? Esse vídeo de hoje é um projeto novo que eu tô trazendo algumas escalas. Caralho, tem um galo cantando, velho. É que eu tô trazendo algumas escalas aí, vou tô trazendo um vídeo aula sobre elas, tá bom? Algumas escalas meio exóticas aí que o pessoal não conhece, mas espero que todo mundo goste, viu? E se inscreva no canal aí pra continuar recebendo conteúdo, tá bom? Valeu, obrigadão.